Dino minggu sing tak بالمصطفى تحيا القلوب وتغتفر الخطايا به سعيدا وألقاه وليس علي حب وأرجو أن أعيش به سعيدا وألقاه وليس علي حب الحب تمت محاسنه نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه فقيل له الحبيب يفرج القلب شوقا إليك أنها حلي وطيب بدائحه تزيد القلب شوقا إليك أنها 有。 تنجلي عني الخطوب بمدح المصطفى تحيا القلوب وتغتفر الخطايا عاش به سعيدا وألقاه وليس علي حب وأرجو أن أعيش به سعيدا وألقاه وليس علي حب بنورك طه عرفت الهدى فكنت المنارة للعالمين بنورك طه عرفت الهدى فكنت المنارة للعالمين قبلت كل الأنام به فكانوا عطاشا له ضمئي فأيقنت أني به كشف غطاء تماتوا به تائهين فقبلت كل الأنام به فكانوا عطاشا له ضمئي فأيقنت لكن بعزم الآباء يلي وأنت بهديك أرض أردنا فكنا هداة له مخلصين فأنت بهديك أنفقتنا ولولاك كنا من الهالكين وأنت بهديك نورتنا نعيش به صالحين لكن بعزم أبا يليه